So, hallo, willkommen im neuen Jahr und heute möchte ich euch eine Seite vorstellen, bei der ihr euer Twitter-Profil analysieren könnt. Die Seite heißt TweetStat. So, hier gebt ihr euren Benutzernamen ein. Und das da kann jetzt dauern, je nachdem, wie viele Leute gerade Tweets Dad oder Stats, wie es heißt, benutzen und wie viele Tweets ihr auch habt. Deswegen drücke ich jetzt hier mal Pause. Okay, also, ähm, mittlerweile hat die Seite geladen und so sieht der Service aus. Hier oben haben wir erstmal so viele Tweets wir pro Tag haben und oder pro Monat im Durchschnitt. Und dann sehen wir hier, wie viele Tweets wir über die verschiedenen Monate. Also bei mir hat es richtig angefangen hier Dezember 2010. Dann wieder ein bisschen weniger. Dann so Frühling bis Frühsommer. Und dann kam der Urlaub. Und dann habe ich wieder weniger. Und dann habe ich hier im Dezember wieder angefangen, ein bisschen zu twittern. Ja. Dann sehen wir hier noch, über welche Wochentage und wie viel Uhr meine Tweets kommen. Die meisten so 10, 9 Uhr oder 8 auch. Das Interface, das benutzt wurde, TweetDeck, benutze ich eigentlich sehr gern. Manchmal auch Web. Und dann verschiedene ähm, Clients für Smartphones etc. Ja. Weiterhin sieht man, dass 20%, also jeder fünfte Tweet, ich jemanden anschreibe und dass ein weiterer, jeder fünfte Tweet, ich jemanden retweete. Ja. Das sehen wir jetzt hier so auf der ersten Seite. Dann sehen wir hier noch die meist benutzten Wörter und hier unten die meist benutzten Hashtags. Ja? Ihr Top 5 Hashtags. Sehen wir hier nochmal. Und was auch interessant ist, ist hier Tushes oder wie auch immer man es aussprechen will. Also perfekte 140 ähm, Buchstaben, Zeichen, ähm, Tweets. Ja, also 41 Mal konnte ich komplett alles ausschöpfen. Ja, ah, das ist, glaube ich, jeder 30. ungefähr. Bei mir. Dann sehen wir hier noch Follower Stats. Ja. Also, wie viel Follower wir dazu bekommen. Da habe ich ein bisschen mehr. Drei Stück. Dort wieder zwei verloren. Da, <clears throat> Entschuldigung. Da habe ich ein paar gefolgt und seit längerem dann wieder nichts mehr. Also niemand mehr dazu gefolgt. Ja. Das ist Tweet Stats.